Miarahaba tompoko lahy finaritra tompoko vavy dia mbola akafalinina indray ary no anolorana anao ny vaovao makasika ny mety toetry ny andro sy ny telo andro manaraka amin'ity takariva ity. Ao anatin'izay toetry ny andro izay dia tsara ny manamarika fa Mbola hita taratra hatrany ny oram-barotra mitsitokotoko aty amin'iny tendrombarotra iny Nosy sy aty amin'ny ilany afovoanandrefana ny Nosy iny amin'ny akapobeany. Ao anatin'izay telo andro manaraka izay raha toa ka somary ho maimaina ny ilany atsinanan'ny afovoantany manontolo iny. Misy ihany ny tandrifin-drahona amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Nosy rehetrarehetra iny fa ny ankoatran'izay aloha dia ho maina amin'ny akapobeany. Ho jerentsika amin'ny antsipiriany avy hatrany moa ny toetry ny andro ho an'ny rahampitso maraina dia misy izany ny orana tandrifin-drahona aloha aty amin'ny vadivavy Fridfinantsy atsimo atsinanana aty somary mandrahondrahona ny morontsiraky ny analanjirofo sy antalaha iny ny faritra sava ny ankoatra izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro dolakandro kosa indray ary a dia misy ny orambaratra mitokotoko aty amin'ny ilany andrefan'ny boeny melaky mahazo an'iny a miandry vazo iny a bongolava Tratra ihany ny ilany andrefan'i Vakinakaratra sy Amoronmania iny. Maka endrika ora an-tandrifin-drahona mitsitokotoko izany aty amin'ny vadovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana aty. Misy ihany koa ny oram-baratra ho an'ny eh, morontsiraky ny Diana sy eh, Sofia iny ary eh, dia misy tandrifin-drahona kely aty amin'ny morontsiraky ny Antalasy Analanjirofo aty iny. Ankoatr'izay dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ary ho an'ny rapitso dia manodidina ny dimy amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo ny ambony indrindra raha ho an'ny faritra afovoantany. Morontsiraka atsinanana dia sivy amby roapolo ka hatramin'ny roa amby telopolo degré celsius. Iraika amby telopolo no mihoatra ny morontsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia enina amby telopolo degré celsius aloha dia maeva tanàna dia mahatratra dimy amby telopolo majanga raha toa ka efatra amby telopolo aty amin'ny besalampy sy Nosy be aty. Toy ny toetry ny andro ho an'ny alatsinainy kosa indray dia saika maina amin'ny ankapobeny manerana ny nosy ifandimby ny rahona sy ny masoandro. Misy ihany ny oram-barotra fitokotokona izany ary aty amin'ny faritra Menabe sy Melaky, ilany andrefana amin'ny Bongolava sy Vakinankaratra iny, misy tandrifin-drahona aty amin'ny morontsiraky ny Vatovavy, Fitovinany sy Atsimontsahana aty, misy orana malefaka amin'ny morontsiraka Analanjirofo sy Antalaha, misy tandrifin-drahona ihany koa ny takariva aty amin'ny morontsiraky ny Sofia sy Diana aty. Raha ny maripana vao vinavina kosa indray dia manodidina ny dimy amby roapolo sy fito amby roapolo hatrany aloha ny aty amin'ny afovoantany ny ambony indrindra motsiraka atsinanana dia telopolo ka hatramin'ny iraika amin'ny telopolo degré celsius iraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amin'ny telopolo ny motsiraka andrefan'ny nosy ny mafana indrindra dia mbola mahevatanana hatrany enina amin'ny telopolo degré celsius mbola dimy amin'ny telopolo degré celsius ihany koa aty Mahajanga aty Ho an'ny maripana voavinavina dia manodidina ny efatra amby roapolo ka hatramin'ny fito amby roapolo ny ambony indrindra dia amin'ny afovoantany, motsiraka atsinanana sivy amby roapolo ka hatramin'ny telopolo, motsiraka andrefana kosa dia araka amin'ny telopolo ka hatramin'ny efatra amby telopolo degré celsius. Ny mafana indrindra raha ho an'ny eh, talata dia Maevatanàna sy Mahajanga dimy amby telopolo degré celsius. Mankasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany aho dia manasa anao hatrany hanaraka ny pejy Facebook Foibe famantarana ny toetry ny andro ao ihany koa ny YouTube Météo Madagascar na koa ny application mobile Météo Madagascar officiel ny tranonkala www.meteomadagascar.mg dia misaotra anao amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko